que ele não. Ele fala que não sabe se nós somos heróis ou se somos doidos de montar um circo. Mas o que nós somos mesmo é pessoas que acreditam na cultura e na arte. Senhoras e senhores, meninos e meninas, esta noite Ei tu, seja bem-vindo ao circo Bingo, esta noite é este o sítio E tu, cuidas do nosso ofício É do livro quando paras os tipos da nossa tribo Ei tu, seja bem-vindo ao circo Bingo, esta noite é este o sítio A barraca está montada, holofotes na entrada Temos a tenda armada, vermelha e amarelada A criançada não paga, porque a mãe vem arrastada Com pipocas e algodão, que a carteira regiada Na bilheteira paras, largas uma grande nota Nota que ou tens bilhete, ou vamos soltar a foca Seu foca diz adeus ao cardinal e em bombar na pista Dá DJ Gabri, entra o Fakir Mas eu não quero sossego, eu queria ser Cala-te, lá o Neves no prego Leva já o chapadão do homem do cavalo Ele é domador exímio, tem um equídeo tatuado aqui, trocamos funções. Este circo é, é especial. Os macacos é que tratam do orçamento salarial. A nossa mulher barbuda resolveu passar um pente. Agora ela é tão boa que até encanta uma serpente. <laughs> Ei tu, seja bem-vindo ao circo. Bingo, esta noite é este o sítio. Mito, o poder do nosso ofício é delírio. Quando paras com os tipos da nossa tribo. Ei tu, seja bem-vindo ao circo. começa a gritos mudos Os miúdos e graúdos temem palhaços passudos Que camoca querem ser contracionistas. Absurdo, no máximo são equilibristas Minis nos punhos, chuvos malabaristas É só cacos no chão O produtor manda chamar o gigante e o anão Bora. Que trazem com eles quatro pôneis e um elefante Que põe uma pata em cada pônei é Tudo espetante É tudo espetáculo, será que ele vai cair? Olha, se cair o Marco Fortes entra em cena para impedir Se não tiver a dormir Ele dá-nos sempre problemas A parte do homem forte substitui-se para gebras Não vez Jalo e larguei-nas com os leões lá dentro Damos traumas às crianças, nós criamos pesadelos E no meio da beira funda e das pessoas a correr O mágico fez o circo, faz o circo desaparecer tu. Ei tu, seja bem-vindo ao circo Bingo, esta noite é este o sítio Mito, poderes do nosso ofício é delírio Enquanto paras com os tipos da nossa tribo Ei tu, seja bem-vindo ao circo